Hej, mit navn er Martin, og velkommen til Sindssygt Spændende. I dag skal vi kigge på, hvordan man bliver testet for corona. Vi skal kigge på, hvordan testene virker, og så skal vi snakke med Maja Noah, som er en af de danskere, som allerede er blevet testet. Lad os komme i gang. Vi hører igen og igen politikere og eksperter snakke om test af corona. Men med kun 70.000 testet indtil videre, er det jo kun de færreste af os, som rent faktisk er blevet testet. Så hvordan bliver man testet, og hvordan virker testen? Lad os finde ud af det. Vi skal snakke med en af de 70.000 danskere, som allerede er blevet testet. Hallo? Hej. Hej. Tak fordi du vil øh, være med. Selv tak. Du er blevet testet for coronavirus, er det rigtigt? Det er rigtigt, ja. For et par dage siden. Okay. Øhm, kan, kan du fortælle os lidt om, øh, hvad der skete? Øh, hvorfor du skulle blive testet i første omgang? Ja, helt sikkert. Jamen, øh, jeg har haft lidt ondt i halsen i 10 dage eller sådan noget, og havde godt spekuleret over, om det var, om det, var det. Så fordi jeg bor i bofællesskab sammen med en, der har en ny sygdom, så tænkte jeg, at det var ret vigtigt for mig at vide. Og ringede du så til din læge, eller hvordan foregik det så? Så ringede jeg faktisk først til coronalinjen. Det synes jeg var ret fedt at opleve, at de tog telefonen ret hurtigt og, og var rigtig, rigtig søde og sådan grinte ikke, hvis man stillede nogle spørgsmål, der var lidt dumme eller noget. Så, så svarede de bare og gav sig tid til at svare. Øhm, og så dagen efter, så ringede jeg så til min egen læge, og jeg troede egentlig, altså jeg tænkte, jeg får nok ikke lov til at blive testet, men han sagde med det samme, at vi skal lige have dig testet så. Så, kunne jeg, øh, så ringede jeg ned til Bispebjerg, og de sagde, at jeg kunne komme med det samme. Det var, det var ret, ret hurtigt. Lynhurtig service, altså. Jeg har sjældent oplevet noget så effektivt, altså det, det synes jeg virkelig var imponerende. Og, og hvad, hvad skete der så? Øh, du fik en tid på Bispebjerg, eller hvordan? Jeg fik faktisk ikke engang en tid. De sagde, at de havde åbent, så jeg skulle bare komme komme. Og så, så tog du til Bispebjerg, og hvad, hvad skete der? Så... Jamen, jamen, så mødte jeg jo det her ret syrede syn, ikke? Før vi finder ud af, hvad der skete med Maja Noah, da hun kom til Bispebjerg, var der noget, som jeg synes var lidt interessant. Jeg troede, at det kun var folk, der arbejdede inden for sundhedsvæsenet, og som var i risikogruppen, som kunne blive testet. Men her hører vi altså Maja Noah, som egentlig ret nemt kom til en coronatest, selvom hun ikke direkte er i risikogruppen. Og det er jo gode nyheder. Det betyder altså, at der er åbnet op for, at flere mennesker kan blive testet for corona. Og det er rigtig godt. Nå, men øh, tilbage til Maja Nora, som nu er kommet til Bispebjerg. Kommer hen og ser så bygningen og opgangen, og så er der så en kø, hvor folk så står med de der 2-3 meters afstand, og det er jo, det er jo et ret specielt syn. Ja, det lignede nærmest sådan en sci-fi-film. Så hen ved, hen ved selve indgangen, der står så selvfølgelig en af de her folk, der hjælper en af hospitalsfolkene, og så dem, der kommer hen og skal ind, de skal så først have sprittet hænder af, og så tage imod masken og tage masken på. Og det skulle jeg selvfølgelig også. Kommer så ind, og så, får, og så bliver peget hen. Du kan stille dig på den prik der. Altså en prik i gulvet, eller hvad? Ja, ja. Så har de klistret alle mulige tegn og prikker i gulvet, så der var, ja, du kan lige stille dig derhen ved, ved det der spot der. Så du kommer ind og står på et gulv, og så står en hel masse andre ja. mennesker også, eller hvad? Jamen, der, der står så, øh, der ser man så en lang gang, og så kommer man ind til den første person. Først så sagde hun, nu får du en handske på. Så tog hun handsken og holdt den, så man lige kunne stikke hånden ind i handsken. Så sagde hun, du må ikke røre ved noget med den hånd der. Så det var sådan, nej nej, jeg skal nok lade være. Og så fik jeg så et stykke papir, og så stod jeg der med en handske på og et stykke papir i hånden. Og den næste person sagde, kom bare herned. Så blev man ligesom vinket frem, så var der flere stationer, hvor der så kunne blive testet. Og, og de her folk, der, der testede, var de så i fuldt beskyttende lag, eller hvordan så det ud? Ja, det var ikke helt ligesom vi ser i sci-fi-filmene, men altså, det var ikke sådan dragter. Ham lægen, der så skal teste mig, han har også sådan et visir på, så det var sådan... Det var tæt på at være det der fulde udstyr, man ser i nogle af sci-fi-filmene, ikke? Og så står der så en lægen, som skal teste, og så en sygeplejerske ved siden af. Og så siger han så, nu skal jeg lige pode dig i halsen, så du skal åbne godt op, og så skal den der vatpind rimelig langt ned i halsen. Så det var selvfølgelig lidt ulækkert, men sådan er det. men <laughs> hvor, hvorfor siger Maja Nora, at der blev stukket en pind ned i hendes hals? H- hvad er det til for? Lad os lige kigge på de to typer af test. Den første og indtil videre mest udbredte test er en såkaldt RT-PCR-test. Men hvad i alverden er en RT-PCR-test? Jo, som navnet antyder, består denne testmetode af to dele. PCR står for Polymerase Chain Reaction, og her tager man en lille smule DNA fra et levende væsen og mange dobler mængden af DNA, indtil at man nemt kan analysere DNA-strukturen og se, hvad den består af. Problemet med coronavirus og andre viruser er, at virus ikke er levende. Derfor har det ikke noget DNA. Det har dog noget andet, noget der hedder RNA. RNA er en lidt simplere version af DNA, og med en metode, der hedder reverse transcriptase, kan man omdanne det her RNA til DNA. Så for at udføre testen tager man en podning fra patientens hals, da det er ofte her, man finder mest coronavirus. Derefter laver man med hjælp af reverse transcriptase coronavirus RNA om til DNA. Derefter bruger man polymerase chain reaction til at mangedoble mængden af DNA, indtil der er så meget DNA, at man kan analysere og se, om der faktisk er coronavirus i prøven. Sådan. Den anden type test, som er på vej frem, er en test, der kigger efter antistoffer til corona. Men hvad er antistoffer? Når en virus kommer ind i vores krop, er det immunforsvarets opgave at stoppe angrebet, før det er for sent. Immunforsvaret har mange værktøjer, og en af måderne at stoppe en virus på, er ved at danne såkaldte antistoffer. Antistoffer binder sig til virusen, så immunforsvaret lettere kan dræbe virusen. Antistoffer bliver i kroppen i et stykke tid, efter man har haft sygdommen. På den måde kan man ved at teste for antistoffer også se, hvis en person allerede har haft corona. Problemet med antistoftest er, at det tager kroppen en uge eller to før man har dannet nok antistoffer til, at man kan teste for det. Den her prøve bliver taget som en blodprøve. Men den test, som Maja Nora fik, er af den første type, nemlig en RNA-test. Og så, øh, så sagde han, nu kan du godt gå ud. Og så kom jeg så ud i sådan et rum, der var til, når man var færdig. Og der kunne man så smide øh, masken og handskerne i en skraldespand. Ikke? Så det tog under 5 minutter det hele. Okay, det er godt nok vildt. Det var ret vildt. Jeg var også jeg, var, jeg må sige, jeg råbte tak til alle kitler, jeg så på vejen hjem, fordi det var, jeg var, jeg var, jeg var rørt til tårer, det var jeg, det må jeg indrømme. Det var altså Maja Noras historie om, hvordan det er at blive testet. Men øh, før vi siger farvel til Maja Nora, synes jeg lige, vi skal finde ud af, om hun blev testet positiv. Har, har du fået svar? Jeg har fået svar, ja, og det var negativ. Mange tak, fordi du ville være med, Maja Nora. Det var til stor pris på. Selv tak. Så sådan foregår det altså, når man bliver testet med RNA-metoden. Vi hører så tit folk sætte stor pris på og takke sundhedsvæsenet for den store indsats, de gør. Og det giver egentlig meget god mening, når man hører Maja Noahs historie om, hvor effektivt de er og hvor god service øhm, de giver. Det kører altså bare. Hvis I godt kunne lide den her video, og I gerne vil se flere videoer ligesom den her, så kan I subscribe derop. Ellers vil jeg bare sige, at videnskaben bag testning af corona er sindssygt spændende. Yes. Takk til deg for,